说嗨，拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备。无情的暴雨被多情的他，乌云在头顶会不停的下。不解的是你眼中的复杂。 做你的唯一，不做之一。

to then.

Come on, come on,